қайырлы күн қазақ елі қазір шарасызбыз сайқымазақ сайлау өтті сайқымазақ сайлау мына шіріген билік шіріген билік ішіндегі туралап айтсақ құмалақтар есектер мәңгүрттер соңғы талпыныстарын жасап жатыр бірақ ең өкініштісі арамыздан сатқындар шығып жатыр мен қазіргі үндеуді турасын айтқанда талап қойғым келіп отыр қазбек иса ринат заитов абзал құспан ермұрат бапи алаяқтық жасап жүрсе де бақытжан базарбай мақсат толықбай аралбайдың нартайы және өзіміздің жетісу облысынан антты да дұрыс бере алмаған руслан қожабасов байып қожасы байып ал енді жалған депутат әлгі, демократ болып белсенді болып халықтың қағымын жеген болған өткендегі шақырымдарда да депутат болып келе жатқан азат перуашев ә, айдос сарым сияқтыларды мені тыңдаңдар тура осы қалпымен кете берсе қазақ мемлекеті құлайды біздің шаруа дейміз бе экономикамыз дейміз бе ауыл шаруашылығымен тікелей байланысты мақтанамыз жеріміз кең тоғызыншы орында бірақ қазақ халқының жауы масондардың құлы 30 жылда алдап келген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақты құртам дегені шындыққа саят ауыл қалқын 15 ке түрім деді соның жолында аянбады оның 1992 жылғы ауыл шаруашылығына жасаған реформасы бұл мемлекетке жасалған қастандық болашағымызға балта шабу сол үшін оны соттау керек соттағанда жай емес екі тоқалы менен, бүкіл халық көретін жерге екі сиырды беру керек те соны екі сиырмен күн көрсін үлгі көрсетсін қолынан келе ме екен ал енді әбләзовтың көп жеріне келіспесем де тоқаев туралы дұрыс айтқан сияқты жиһаз деп ауыл халқының жағдайын түсінеді ғой деп әр ауылдың жайылы мен сол ауыл пайдалану керек деген сөзіне кәдімгідей иландым мен өз басымдағы жағдайды айтсам мен жеке басымдікі емес шындығына келгенде бүкіл ауыл тұрғындарының басына өтіп жатқан жағдай менің билікке ұнамағандығым ауыл шаруашылығын қиратқаннан ауыл халқының қалаға ағылғандығы жүрегіме батты даламызды құмекен айналып кете ме деп өйткені кез келген ауылдың қасына жақындасаң бірінші көрінетін сиыр фермалары бәрі қирай бастады қысқасын айтқанда көршім болған алматыда жүзге жақындап қайтыс болды отан соғысының ардагері екінші топтағы мүгедек еңбек ері сол кісі бір күні звондады жақсы араласатынбыз көрші болдық бірақ кейін мен үйім бұзылды басқа жаққа көшіп кеттім орталықтан тұралап айтсақ құрманғазы клашков көшесінен өгіз тұрды мен 8-ші жүз елу екі жүз ақ жер көрші болды өйткені менің өзім туған ауылымда ол кісі совхоздың директоры болған сол кісі звонады бақытхан келіп кетші мен бір дұрыс хабар естімедім бүгін ардагерлер кеңесіне барып едім деп ол кезде білесіздер астана астана алматы болатын сол алматыда ардагерлер кеңесінің мүшесі болатын республикалық біздің ауданның бірінші хатшысы кербұлақ ауданының ол кезде талдықорған облысы алпысбаев айтақын талдықорған облысының бірінші қатысын жолықтырдым деді сонда олардың сөз дейді біз ауылды тонағанда талағанда ой деп тұрып тұрып Мақтанғандар көргенде жүрегім ауырып шында да солай ма деп менен сұрады иә ата тура сіз айтқандай сіз бардағы ештеңке қалған жоқ біз жоқ дегенде 30-40 жылға артқа кетік дедім сенбесеңіз жүріңіз дедім сонда үлкен кісінің жылағанын көрсеңіздер қазір күннен күнге көзім жетіп келе мен ауылға отбасыменен үлгі көрсетем. Баларымды еңбекке баулайым, Аз да болса халыққа еңбекпенен үлгі болам деп келдім. Біз көшпегелі бері сиыр да сауып, сиырдың сүтінің өнімдерін қот май ірімшік тіпті америкаға шейін кетті құртымыз қымыз қымыздан да ата жасаған дәрі жасап ол жағы үлкен баға алып жатыр көбірек дамытуға шарманов төрегелді ағамызға барып едім ол кісі маған тек қана технологияны бер бірақ бірге істемейміз дегеннен кейін бас тартуға тура келді бірақ ол кісінің айтқан сөзі өз аузында сен моңғолдардан артық жасап жатыр екенсің деп моңғолияда жасайды бірақ олар сиыр сүтін қосады бұл сүртін сондықтан ол таза қымыздікі емес тубалықтар да жасайды бірақ біздің ата бабамыз жасаған қымыздан жасаған дәрі әр уақытта жақсы жағынан ғана көрінеді қазіргі менің айтайын дегенім а айтайын деген талабым міне жолдасым сыбырлап отыр негізгі талабымыз міне он алты жыл бұрын он алты жыл бұрын шаруа қожалығын құр аштық бірақ енді шаруа қожалығын ашамыз деп оның алдында он жыл жүгірдік жыл сайын есеп беріп отырмыз бірақ мына кербұлақ ауданының ұйымдасқан қылмыстық тобы халықтың көзінің ашылғанын қаламайды бізді қайтадан қалаға қуып жібергілері келеді осы келгелі бері үйімізге қарай алты рет өрт қойылды қанша малым жоғалды ең ақыр аяғы заңды бұзып тұрып маған жерді берген 49 жылға берудің орнына 5 жылға 5 жылдан кейін сатып аласың мен өзім жер сатуға қарсымын бірақ амал жоқ көреміз уақытысында сөйтсек алдау болып шықты ал осыны түзет дегенге біреуінің түзеткісі келмейді неге өйткені туралап айтсақ менің ойымша кербұлақ ауданын бекеевтер отбасы өздерін қан сайлап алған сияқты ұйымдасқан қылмыстың тобының басында тұрған сияқты моншадағы жағдайды бәрі біз білесіздер жиырмасыншы жылғы тегінен тегін біз ұйымдасқан қылмыстықтың қылмыстық топтың мүшесіміз деп ауданның соттың төрағасы болмаса бұрынғы прокурор кеудесін қаға ма жаңағы жоғарыда айтып кеткен депутаттар шын халықтың шын халықтың қамын ойлап шын халық үшін осы орынға таласып Тағастыңдар ма жоқ сайландыңдар ма ол да бір құдайым біледі сайланған деген көбірек көзге келеді бірақ сонда да ә, халықтың дауысын ұрлағандар сонда да сендерден сәл-сәл үмітпенен осы маған отбасыма жұмыс істеуге мүмкіндік беруді қысым көрсетуді доғартып бір жағынан ауылға мүмкін мемлекетіміз болмаса назарбаев өзіне жақын адамдарына масондарына тапсырма беріп жерді улап соның нәтижесінде малдарды улап ауылға күн көрсетпеуді бастаған сияқты мен біреуге жарал жауып отырған жоқпын не біреудің жерін тартып алам деген ойымда болған жоқ бірақ та үш жылдың көлемінде еңбегім жанбай жатыр үйткені малдарым іш тастап жатыр уланып өліп жатыр ал мен енді бұл улануды со бекеевтерден көбірек көрем өйткені бір әкелген сырттан алып келген жетпіс ірі қарасы түгел қырылып қалды қазір де үш жүз төрт жүз мүмкін мың солтүстік қазақстан мен қарағандыдан әкеліп жатқан малдары ауру құжатсыз себебі жолдыға бекеевтің біреуі генерал алда ә, оңал ботайұлы ішкі істер министрлігінде жолға сол жауап береді ауылдағы мәслихаттың қатысы қайрат бекейіп сол жауап береді Мені біз бір көрші ауылдағы ұрлық тошқысын ашып көрсетеміз деп тұр отбасының төрт жыл қысырланды соны көрсеткен үшін көп балалы отбасы жеті баланың атанасы егер ол ұрлық жасамаса екі жылқы әкеп бере ме садаға деп Ұрлықтың мойындағаны ал оны қамқорлықпен өзі жасап отыр ішкі істер бөлімінің бастығы аудандық ахметқалиев полковник ербол сондықтан жолдары ашық болғандықтан мал ұрлығы былай да былай да келіп жатыр әрең дегенде дәлелдеп 20 жыл 20 жыл тұрмақ 20 сағат біреу малды бақтыра ма бәленбай жүз бастарды енді одан құтылбек рас өтірігін білмейміз талғар ауданының қазіргі әкімі нұрмолдаев талғат рас өтірігін білмейм, 200 жылқыны панфилов жақтан айдап әкеліп көрші ауылына алып тек қойыпты бірақ бірақ округ қаспан ауылдық оқырығы. әбден бұлар басынып бітті шіріген құмалақтар биліктегі есектер мәңгүрттер сөзім өтірік десеңдер өзімді қосып қазбек иса ринат заитов абзал құспан ермұрат бапи бақытжан базарбай мақсат толықбай нартай аралбай руслан қожабаев қожасбаев айдос сарым азат перуашев ақылдасып іштерінен бір екеуіңді қосып келіңдер өтірік айтып отырсам одан кейін мен өтірік айтсам өзін өзім сендерге өртеп бер десеңдер өртеп берейін Асыл бөл десеңдер бөлейін. өлейін машинаның астына түссеңдер көздеріңе құрт болмай ақ қояйын қасым жомарт кемелұлы сөз жүзінде емес іс жүзіндегі жаңа қазақстанды құруыңды талап етем мына депутаттар халықты алдауды емес халыққа жұмыс істеуін талап еттім. байырғы қазақ жер қазақ халқының ортақ меншігі ешқандай да тағдыр, тағдыр тоғыстырған халық жоқ біздің қолтығымыздан келіп пана тапқан халықтар бар 130 ұлттың сол 129-ы бұл жер біздің ата бабамыздан қалған мұра ортақ меншігіміз сатылмайды жалға да берілмейді пайдалану құқы беріледі жұмыс істеген жұмыс істегісі келген кез келген адам жерді алып пайдалансын ана назарбаев айтқан екі сөзді бағуына мүмкіндік беріледі орыс па қазақ па чөчет пе қызғанбаймыз еңбек етсін а мен өз басыма еңбек етуге мүмкіндік беріңдер ертеңгі балаларымның болашағына жарқын болу үшін экологиямызды бұзбаңдар қашанғы заңсыздыққа жол бересіңдер бекеевтер көрші ауылдағы енді ауданның Ибен Ақсақалдың шаруашылығын тартып алды. 80-ге жақындаған кемпір шалдың үйінен қуып шықты. Қандай жазығы бар? Емек еткендігі ме? Балаларына үлгі көрсеткендігі ме? Жа Жаңатаевтардың малы ұрланды. Екеуін қайта әкеп берді. Полиция әкеп берді. Оның өзінені көрсетеді. Ұрлықта бірге деген сөзді жаңағы аудандың әкімі ме прокуроры ма жоқ әлде ішкі істер бөлімінің бастығы ма бірге деген сөз ауданның әкімі болса заң аясында заң аясында дейді де өз заңды бұзады экологиямыз бұзылып бара жатыр ол күнде күлтөбенің басында жиын асқаннан көз өзгермейді халықтың жағдайын ойлаңдар еңбек етуге мүмкіндік беріңдер жасасын жаңа қазақстан бірақ отаным бар қазақстан қазақ елі қазақ мемлекеті мәңгілік болу керек қазақ тілі мәңгілік болу керек мемлекеттік тіл бір-ақ тіл қазақ тілі қажет болма бәрі үйреніп алады алға аттан